Cuando dedicamos esta semana de hablar de sufrimiento y causas de sufrimiento, de la realidad de nuestra condición humana, del significado de la vida, y lo hacemos en un contexto donde estamos tratando de personalizarlo y ver cómo, qué tan relevante es lo que el Buda dijo para mi situación. Y miramos eh, temas como la muerte, eh, nos preguntamos dónde buscamos felicidad, dónde tratamos de sostenernos en la vida. Puede haber ciertos momentos en que todo se hace muy pesado. mirar nuestras vidas mirar las vidas de personas cercanas, mirar el uso del tiempo, mirar a qué estamos dedicando tantos esfuerzos y cuáles son los frutos que hemos recibido de toda esta búsqueda de felicidad. Y cuando miramos lo que sucede al fin de una vida, donde todo lo que hemos conocido, todos nuestros intentos de construir felicidad, de construir una buena vida, al fin del día tenemos que entregar todo. El nombre cada elemento de nuestra identidad, los proyectos, la familia, el cuerpo, lo dejamos todo y salimos para no sabemos dónde. mirando este elemento de nuestra condición básica en eh, el Buda Dharma, en el budismo, eh, nos identificamos como no seres, sino ires, los que vamos. Estamos en este movimiento continuo, buscando continuamente, buscando felicidad, intentando salir de sufrimiento, buscando nuestro hogar. Y al fin de la vida es cuando más vemos. Dejamos todo y nos vamos una y otra vez. y solo lo que hemos construido en nosotros. Solo esto va con nosotros. Todo lo demás dejamos atrás. Y por esto en sánscrito, en tibetano, a los seres no dicen seres. Literalmente, dicen los que van. Roba, los que van. Somos los que vamos. Y vamos en todas direcciones. A veces estamos propulsados en nuestros movimientos, por las consecuencias de acciones previas, por nuestros impulsos emocionales, basado en las percepciones e interpretaciones que armamos. Y a veces conscientemente buscamos hacia ciertas metas. Buscamos felicidad. En todos los aeropuertos, toda esta lista de destinos que hay en la pantalla, gente está yendo a todos esos lugares buscando diferentes formas de felicidad. Y tenemos definiciones muy, muy diversas, incluso durante una sola vida como definimos felicidad cambia enormemente. Lo que en un momento pensamos es felicidad, en otro momento en las relaciones de pareja. En cierto momento estar con esta persona es felicidad. Después hay problemas y lo que menos va a causar felicidad es estar con esta persona. Salimos de la casa porque buscamos felicidad. Regresamos a la casa buscando felicidad. Tomamos drogas buscando felicidad. Dejamos de tomar drogas buscando felicidad. Y es conveniente preguntarnos, ¿a dónde voy? ¿A dónde yo estoy yendo en todo esto? Cuando miramos eh, las ocho preocupaciones mundanas o los ocho sostenes mundanos, el elogio, la alabanza, la aprobación externa, la fama, placer, bienes materiales y evitar lo contrario. Podemos ver cuando lo pensamos bien, esto obviamente no es una fuente confiable de felicidad, de seguridad, de protección. Y tenemos mucho hábito de buscar consuelo, seguridad, protección, validación en estas fuentes. Y si reflexionamos sabemos que esto es absurdo. Es absurdo contar que otra persona sea quien decida si merecemos, si valimos o no, valemos o no. La otra persona como nosotros está en su propia búsqueda y nos dice cuando le conviene porque quiere escuchar de nosotros lo mismo. O cuando no necesita a nadie culpar por su propia insatisfacción, entonces bueno, te doy alguna, algún reconocimiento. Las mentes de todos están en estas mismas inestabilidades. Y lo que otros nos dicen o no nos dicen, tiene mucho más que ver con sus percepciones y sus emociones que con nuestro valor auténtico y profundo. Y lo sabemos. Y es, una, un ejercicio muy interesante y muy importante personalmente de manera real preguntarnos ¿dónde yo busco mi consuelo, mi seguridad cuando estoy inquieta, inquieto? Y preguntarse esto en un retiro es muy bueno porque Muchas de las muletas que usamos durante la vida fuera no la tenemos. Y si no entregamos ciertas muletas, esto es información muy importante. ¿Por qué sigo agarrando esto? Puede ser conversaciones, puede ser comida, en los retiros siempre es la comida porque otro entretenimiento realmente no hay. ¿Mm? Y en toda esta búsqueda de donde encuentro consuelo, seguridad, felicidad, protección, lo que, lo que busco. La analogía que el Buda usa para esto es refugio. Y normalmente no reconocemos que necesitamos refugio. los mexicanos, los españoles, los colombianos, los suizos, los puertorriqueños, tienen su país. No necesitan buscar refugio. ¿Hay cubanos aquí? No. ¿Tibetanos? <laughs> Menos. Bueno, igual, <laughs> cero y cero. En cierto momento, de repente, puede suceder algo que te das cuenta, todo lo que yo pensaba me iba a proteger, me iba a garantizar cierta estabilidad, cierta seguridad, no funciona. Y así de rápido nos podemos encontrar encima de un tren pasando por un país muy hostil. Esperando que haya algún grupo de mujeres que pasan botellas de agua al tren. Ojalá Así de rápido puede suceder. y vemos cuánto contamos y necesitamos la bondad de otros. Y vemos que todo lo que pensábamos iba a ser fuente de consuelo, seguridad, protección, no lo era. Especialmente si pasas por otro país donde encuentras más inseguridad. Y esto no sucede cuando dejamos este cuerpo. Todo lo que pensábamos nos iba a dar identidad y propósito y consuelo y llenar nuestro tiempo, ya todo esto soltamos y es el momento de saber qué cuenta, en qué te basas, en qué te refugias. Y es muy obvio que el refugio que nos puede proteger en aquel momento no puede ser algo ajeno a nosotros. Tiene que ser algo que tenemos con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros. y en, sánscrito, en tibetano, como ya mencioné, la palabra budista o budismo no existe. La designación que se encuentra es un interior, una persona interna, Nampa, un sin la palabra ser, un ser interior. O sea, alguien que reconoce. que la fuente de felicidad tiene que estar aquí. Es por ahí que se construye, no fuera. Y esto es un paso importante quizás en todos los caminos espirituales, de darse cuenta que es el espíritu, la mente, el corazón lo que cuenta, no las cosas materiales. Pero lo que vemos cuando dirigimos la atención dentro de nosotros es que no es tan sencillo. No es que adentro ah, de mí me voy a refugiar en lo que hay dentro de mí, porque dentro de mí hay aversión y ira y rabia y resentimiento y mucho, hay culpa y mucho, hay menosprecio para mí misma, hay apego, hay mucha confusión, hay percepciones erróneas, a esta mente que alucina, que no se da cuenta que está interpretando. Tenemos dentro de nosotros un rollo completo. Y ahí, ¿qué hacemos? Así que decir que me voy a refugiar dentro de mí está bien. ¿Pero cómo? ¿En qué? Porque la misma tendencia de pensar que el problema es afuera y la solución es afuera, la felicidad y sus causas es afuera, sufrimiento y sus causas es afuera. Esta actitud está aquí dentro de mí. Nosotros mismos armamos esta orientación. Pues me pasó eso, me siento triste, por supuesto. Pues sí, sí, sí me pasó esto, me siento fantástico. Sí, por supuesto. Esta es la orientación. Mi condición interna es el resultado de condiciones externas. Es la impresión que tenemos mucho tiempo, mucho. Hace un año o dos años cuando su santidad el Karmapa estaba dando enseñanza sobre el arte de la felicidad, que era enseñanza sobre Lojong, la práctica de entrenar la mente, dijo algo que, que sigo dando vueltas, que él cree que el por qué damos confiamos tanto en nuestras emociones perturbadoras como resentimiento, resentimiento, aversión, apego. Es porque no confiamos suficiente en las, en las emociones saludables. No tenemos suficiente confianza, familiaridad, cercanía con los recursos positivos que tenemos el amor, la compasión, etcétera. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Y como vimos en la práctica, en todas las prácticas donde visualizamos una disolución, de una deidad, de un Buda dentro de nosotros, o sea Vajrasattva, sea Cheresik, tenemos este momento en que vemos la posibilidad de identificarnos así, identificarnos completamente con nuestra compasión, con nuestra pureza. No. O seguir identificándonos con nuestras percepciones confundidas, con nuestras emociones destructivas. Podemos refugiarnos en nuestra propia bondad. Esto puede ser nuestro refugio. pero esta tendencia de sentirnos cómodos en las posturas que hemos armado, postura de rechazado, de maltratado, de menospreciado, cualquier postura en particular tenemos, de necesitado, de carente, y es una pregunta muy importante. ¿En qué te refugias? ¿En qué dentro de ti te refugias? Además de saber en qué objetos, experiencias, personas, situaciones, de refugias fuera. Una enorme, un enorme refugio donde se busca refugio, un refugio, son las redes sociales. Y buscamos ahí muchas cosas. Entretenimiento, distracción, una sensación de tener amigos, aunque son virtuales, aunque el nosotros que ponemos en las redes sociales, un nosotros artificialmente creados, donde escoges, filtras qué parte de ti vas a presentar, y sabes que tus compañeros en el trabajo ven tus páginas, cuidado. No deben de verte débil ni demasiado vulnerable porque tienes que trabajar con ellos. Y en cierto sentido lo estamos haciendo también en no en relaciones presenciales, pero es especialmente visible y intensificado en las redes sociales. Buscamos los me gustas, la aprobación. Si no contestan o no responden a lo que ponemos, <laughs> esto es un gran refugio, que muchos toman refugio ahí. Pasando de una página a otra, mirando videos, viendo carteles, compartiendo, poniendo comentarios. Ahí armas toda una vida totalmente electrónica, en una nube, literalmente. y después nos extrañamos que se siente algo artificial. Y ver en qué nos estamos refugiando es importante porque queremos un refugio auténtico. No queremos continuamente sentirnos algo me faltó, algo no estoy haciendo bien no me siento conectada realmente. Algo no se está nutriendo y podemos sentir que una parte de nosotros está atrofeando. Y miramos los videos de la naturaleza y nos encanta y los videos de los animales y nos encantan. Pero no tocamos naturaleza ni animales. ¿Cómo? Y cada quien va a tener sus formas de refugio. Esto es algo personal tenemos todas nuestras propias estrategias. Estos son los externos. Los internos, igual, importante reconocer. El refugio final, problemático, finalmente que todos tenemos y compartimos, aunque se ve totalmente único a cada uno de nosotros, este es este yo, al centro del escenario. Puede ser una película de horror, yo soy al centro del escenario. Puede ser una comedia, yo al centro. Y nos refugiamos en esta sensación de importancia. Nos refugiamos en las interpretaciones que hacen que todos ellos son los malos y consolamos saber a quién culpar para nuestra infelicidad, para nuestra tristeza, para los problemas que tenemos. Sin duda, podemos culpar al gobierno, esto por supuesto. Es la causa. En España no sé, pero en México es el gobierno. Esto hay que saber. Y dentro del gobierno es aquel partido y cada quien sabe que el partido es porque es el partido que no es tuyo. Es muy sencillo y nos da mucho consuelo. Nos consolamos con nuestro resentimiento y rabia. Son ellos, ellos. Y qué bueno que son ellos porque ¿qué implica? Que no eres tú. No es tu culpa. O quizás otra opción, nos refugiamos en la culpa. Yo soy tan mala, tan mala. Y toda una entidad y sabemos quién soy, porque yo soy la peor. tan terrible. Y nos refugiamos incluso en esto. o nos refugiamos en la confianza de saber qué nos falta para ser feliz, es o ella, o esta casa, o esta lo que sea. Cualquier objeto de apego puede ser es porque no tengo esto que me siento así. Y nos refugiamos en estas emociones. Aunque nos duelan, hay algo profundamente familiar. Y cuando llega el momento en un país de mucha inseguridad, donde realmente debes de ir de refugiado? ¿Qué es lo que a uno le hace aplazar este momento? Es la familiaridad. Que ahí sabes todo. Sí, es muy malo, pero sabes qué es. Y esto te hace quedar en tu lugar. Pero en la vida llegamos a momentos en que nos damos cuenta, quiero ser feliz. Y no lo soy. Donde estoy, por lo familiar que sea, por lo cómodo, en cierto sentido que sea, no me siento satisfecha con la vida que tengo, no en los sentidos externos, porque más o menos puede estar bien, no siento que mi vida merece una vida humana. No percibo que es realmente significativo. O simplemente no soy feliz. Reconozco que me estoy resentida, enojada, molesta, peleada, demasiado. Quiero hacer algo. Y no es el momento de cerrar las cuentas bancarias y empacar las maletas y decidir a qué otro país vas a pedir refugio. sino de enfrentar la pregunta muy básica, ¿cuál sería un refugio confiable? ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo lo construyo? Reconociendo que no es algo que me va a no, caer del cielo, lo tengo que construir. Y no hay una sola respuesta a esta pregunta, pero es una pregunta que no debemos dejar que nos pase la vida sin preguntarnos. ¿Cuál es un refugio confiable para mí? Y construirlo ¿cómo podría refugiarme, refugiarme en mi bondad, en mi sabiduría, en mi corazón amoroso, en mi mente luminosa? ¿Cómo lo hago? Por primero necesitamos tener la confianza que tengo todo esto. y ir aprendiendo cómo discernir entre qué es sabiduría y qué es confusión. Y estar en el camino budista es precisamente esto. Ir discerniendo, cuestionando y construyendo un refugio válido, confiable, dentro de nosotros mismos. Y lo que el Buda nos dijo es que la meta de este camino es de poder ser una fuente de refugio para todos los demás. Y si el refugio no viene desde por afuera, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos ofrecer refugio a otros? participar en su despertar, participar en su formación de confianza que pueden despertar, ser un ejemplo que es posible, compartir los métodos, pero sobre todo estar cultivando este refugio nosotros mismos. Y cuando tomamos refugio en el camino budista, no estamos solo tomando refugio en un ser histórico hace 2600 años. El Buda, ¿en que tomamos refugio? el Dharma, sus enseñanzas en que tomamos refugio, la comunidad o la sangre en la que tomamos refugio, son refugios provisionales hasta nosotros mismos ser ese refugio, ser el Buda, ser el Dharma y ser la sangre nosotros mismos. y refugiarnos es la causa. ¿Qué resultado buscamos de esto? Refugiarnos para ser un refugio finalmente. Por esto cuando hacemos postraciones, en cierto sentido estamos reconociendo. Hay seres que han logrado más que yo he logrado en este momento. Lo reconozco. No voy a pretender ser un ser omnisciente cuando no lo soy. En el caso de los maestros es muy importante para nosotros hacer esas postraciones antes porque muy fácilmente la mente se confunde. Todas las cámaras miran hacia el maestro y tienes cuántos micrófonos y todos te miran y estás como así muy alto y fácilmente empiezas a pensar, yo sí lo sé, yo les voy a decir todo, les comparto toda mi sabiduría tan rica que tengo. Nos confundimos mucho. Por esto, ¿no? usamos la, el elemento físico de nuestra existencia. Y cuando tocas la frente en el piso, es muy difícil pensar, ah, yo soy tu, frente está en el piso. Esto nos ayuda en hacer esta reconfiguración mental. las postraciones contrarrestan el orgullo, que es un terrible peligro para los que están compartiendo el Dharma. Y de hecho, en el momento que empezamos a pensar que nosotros tenemos el Dharma que estamos compartiendo, ya perdimos. Estamos tratando de compartir algo que recibimos, transmitir algo. Y no ser fuentes que originen, su sabiduría que estamos compartiendo. Pero nos postramos frente a los que saben no porque eternamente no, soy, no merezco, sino que yo tengo este potencial y lo quiero despertar. Lo hago porque sé que este es mi potencial. Yo estoy en esto. Y mientras no he completamente desarrollado este potencial, quiero reconocer que todavía tengo trabajo. Quiero reconocer esto. Quiero seguir creciendo hasta tener todo que ofrecer a otros. Y por esto es refugio. Y estamos en un contexto de una igualdad radical, radical los pájaros, los insectos tienen el mismo potencial que nosotros. Esto es realmente radical. Tienen una mente, tienen naturaleza búdica. Tenemos más oportunidades, mejores condiciones para despertar, pero capacidad igualita. Esto es muy radical y el ser su santidad al Dalai Lama, su santidad al Karmapa, igualitos. Su naturaleza es idéntica. Sin embargo, muy obviamente hay diferencias. Y qué bueno porque queremos tener de quién aprender, en quién inspirarnos. Queremos que haya gente con más sabiduría que nosotros. Cuán terrible sería si nosotros fuéramos las personas más sabias que conocemos. <laughs> ¡Qué horror! o de pensar que somos el más sabio. Ya cerramos todas las ventanas. Ya no vemos otra cosa más. Qué horrible, realmente. Sin embargo, en qué nos refugiamos tiene enorme poder. Nos impacta enormemente en qué nos estamos refugiando. te refugias en drogas, te refugias en alcohol, te refugias en películas o policíacas. No me estaba mirando, así que perdió el gesto. Se refugió en policíacas. Otra vez, no me mira. Se refugia en policíacas. No eres la única. nos impacta. Nos refugiamos en juegos de video violentos, nos impacta. Nos refugiamos en canciones románticas. Sin ti, yo soy nada. Etcétera. Nos afecta, nos impacta los tibetanos que salieron del Tíbet, la eh, mayoría o el porcentaje más grande fueron a la India, muchos a Suiza, muchos eh, recibieron refugio en los Estados Unidos. Enormes diferencias, basado en dónde se refugiaron, enormes. Son tibetanos, pero son muy diferentes. Y en nuestro caso es igual. Si nos refugiamos en algo que nos dice, tú puedes, tú, tú tienes la naturaleza completamente luminosa. Pero necesitas saber esto, necesitas construir esto, necesitas eliminar todo lo que impide que esto florezca, tienes mucho trabajo que hacer, va a tener un efecto. Nos refugiamos en discursos donde necesitas tú ganar si quieres ser alguien. Tú necesitas probar, tú, tú necesitas dejarles ver quién tú eres, tú necesitas vencer para ser alguien totalmente diferente, obviamente. Y si miramos nuestra mente, podemos identificar que nos refugiamos en cosas diversas, en discursos diversos. Y cuando tomamos el compromiso con nosotros mismos de cuidarnos para cuidar a otros, queremos asegurar que donde estamos sacando sabiduría, sacando metodología, sacando confianza, la visión de nuestra capacidad que sea correcta y saludable. Es una gran responsabilidad. Tener una mente es una gran responsabilidad. Tener una vida es una gran responsabilidad. Y ya que la mente es inestable, a veces pensamos esto, a veces pensamos el otro, a veces somos bastante sabios, a veces realmente no. ¿Mm? No somos muy estables. Por esto en el camino budista tomamos un compromiso en momento de mucha estabilidad, claridad y sabiduría. Que en esto me voy a refugiar. Pero los que tomamos este compromiso de refugiarnos en el Buda, en el Dharma, en la Sangha, no nos convertimos en Budas. Seguimos con este mismo repositorio de defectos. Pero conscientes y queriendo tomar la responsabilidad para cambiarlo. Y finalmente cuando nos refugiamos en el Buda, Dharma y Sangha, estamos dejando de echarle la culpa a cualquier otra persona o factor o situación. Que las condiciones que tengo son las que tengo. Lo que hago con estas condiciones es lo que importa. Esto es el cambio, el ajuste pequeño que cambia todo. Y cuando nos refugiamos en el Buda, Dharma y Sangha, en cierto sentido estamos refugiándonos en algo ajeno. El Buda como este indio de una época ¿no? hace milenios y una serie, serie de enseñanzas que se encuentran en libros y sangha como estas, estos monásticos, que es algo ajeno. Pero finalmente, ¿qué, es el Buda en que nos confiamos? Es en este potencial despierto que vamos a tener nosotros. Y en qué Dharma estamos refugiando es en nuestra propia práctica del Dharma, auténtico No la recitación de algunas sílabas raras y ya lo tengo hecho, sino lo que implica esta transformación radical, esta liberación que el Dharma plantea en esto, en estos procesos dentro de nosotros. Y aunque una colección de monásticos representa la sangha, representa la comunidad, finalmente no tomamos refugio en seres ordinarias, ordinarios como los que hay aquí. Sino en la sangha noble, los que ya han logrado las realizaciones de Dharma y los tienen en sus continuos mentales. Que una vez tú tienes estos logros en tu mente, tú vas a formar parte de la Sangha Noble. No implica que necesiten rasurar para aunque lo recomiendo. Es muy fresco en el calor. Y finalmente, quien se tiene que refugiar eres tú quien se tiene que construir el refugio dentro de ti eres tú. Y lo estás haciendo todo el tiempo. Estás tomando refugio todo el tiempo, sin ser consciente de hacerlo, quizás. Pero lo estás haciendo continuamente. La analogía que se usa para el Buda, Dharma y Sangha, el Buda es como un doctor, es como el médico, el Dharma es como la medicina, la Sangha como los enfermeros, enfermeras. Pero no importa cuántos médicos hay en tu ciudad y cuánta medicina hay en la farmacia y cuántos enfermeros, si tú no vas a la clínica cuando reconoces que tienes algo. Si no eh, identificas ni te das cuenta de tus síntomas, ni buscas un tratamiento, ni tomas la medicina, da igual. Si sí reconoces que hay cosas que hay que tratar y sé que hay ciertos tratamientos y los busco y los tomas, tienes todo lo que necesitas. Tienes toda esta comunidad y en todo el mundo. El Dharma es accesible. Ya con el Internet, un lugar central es todos, por todos lados. Pero es como el internet, si no conectas, no te sirve.